Ciao! Allora, oggi vi parlo di questa crema viso della L'Oreal, è la nuova Olio Straordinario, quindi una crema olio nutritiva, nutre, distende i tratti, illumina, olio essenziale di gelsomino, di gelsomino bianco, texture non grassa, tocco setoso. Allora, la confezione è questa della L'Oreal in vetro, con il suo cappuccino protettivo ok me la ricordo ehm, è un 50 ml e l'ho pagata sui 10 euro in offerta allora cosa dire di questa crema intanto che quando ho letto sì olio straordinario crema olio nutritivo ho detto sì ciao con la mia pelle mista un olio mai l'ho provata un qualche giorno e ho detto cavolo mi piace un sacco mi piace un sacco perché subito è molto ricca è molto morbida si stende benissimo assorbe super velocemente e molto, molto soprattutto io la uso la sera di giorno no perché non vado a eh, rischiare troppo, cioè adesso va bene che assorbe bene, però eh, vate a cercare le cose allora proprio. Quindi la uso la sera, trovo che si assorba molto velocemente e al mattino la pelle la trovo morbida, eh, nutrita e comunque sia non è unta, quindi davvero per essere un olio dico wow. Le, quello che dice della confezione ed promette una texture crema olio straordinaria arricchita di micro perle di oli che avvolgono la pelle per un comfort ottimale ed eh, l'olio essenziale di lavanda e di eh, rosmarino sono quelli contenuti in maggior parte che sono quelli anche che hanno un'azione proprietà anti-età e poi c'è anche ed, eh, eh, eh, avevo letto Ecco, è l'estratto di olio di gelsomino bianco dalle proprietà lenitive. Io ho davvero trovato che questa crema sia molto valida, il prezzo è un po' alto, però può andare. È una crema che ha una texture innovativa, perché è molto ricca, molto morbida, è quasi un piacere massaggiarla sul viso, fa proprio, ti ehm, agevola di fare un massaggio, ti favorisce proprio il voler fare un massaggio, la si applica tranquillamente e assorbe. Un tempo un minuto dalla fine dell'applicazione è completamente assorbita ed è, ha una texture che sembra ricca, sembra cremosa, ma poi assorbe subito e soprattutto non lucida la pelle e non, neanche la mia pelle mista, anche con l'inizio primavera non tende a buttare fuori questo prodotto, quindi davvero la mattina la trovavo ed è comunque più morbida, più setosa, anche riparata perché magari con il vento, con il primo esposizione del sole ed andavo ad applicarla anche un bello strato per lenirla ed con l'allergia anche le parti screpolate perfettamente idratate, questo sicuramente e però non era unta quindi trovo che credevo che dico sì vabbè questo prodotto c'ha una crema olio ho provato il campioncino e ho detto la voglio l'ho trovata in offerta e l'ho presa e l'ho anche finita quindi davvero ottimo ottimo prodotto profumazione che dicono olio è una profumazione delicata delicatissima quindi non è, mm, non è aggressiva, non è persistente, quindi molto delicata, io sicuramente vi consiglio questo prodotto, davvero è stata una, davvero una, una scoperta, una piacevole scoperta, fatemi sapere se avete provato come siete trovati, io spero che sia stata utile e fate conoscere un nuovo prodotto che magari guardavate e dicevate no questo non è per me, invece davvero io ho la pelle mista ed è wow, spero sia stata utile, al prossimo video, ciao!